Eh, para muchas personas creo que la separación de pareja es la experiencia que más necesitamos herramientas para manejar bien y más tenemos tendencias de convertir este dolor en algo destructivo o insaludable. Y para saber cómo eh, lograr manejar eh, separación de pareja de manera saludable e incluso positiva, creo que es útil entender cómo funciona, eh, en, en, qué está arraigada este, este dolor y también entender eh, cómo funcionan las, respuestas o las reacciones comunes o ordinarias que tenemos. Porque normalmente lo que sucede es que cambiamos o desviamos emoción que sentimos cuando perdimos y nos separamos de una pareja, eh, lo que hacemos es que cambiamos este dolor, reenviamos, giramos esta energía en eh, depresión, caímos en depresión o tristeza, incluso pensamientos de desesperación, no vería el sentido de la vida, reacciones muy extremas. Y la otra reacción emocional muy común es que eh, reaccionamos con enojo, con aversión. Tomamos el rechazo que sentimos y nos defendemos frente a esta sensación, a esta emoción, al echarle la culpa a la otra persona y decidir que esta persona es mala y cambiar la persona que antes era nuestro amor más grande en la vida, ¿no? el amigo mejor que podemos tener, se convierte casi instantáneamente de, día, de un día al otro en el enemigo peor que podemos tener. Estas, em, estas son maneras emocionales de defendernos frente al dolor de separación de pareja, pero nos causa mucho más dolor, depresión y este enojo, la, rabia que viene, eh, nos atrapa en otros ciclos dolorosos. Y em, creo que podemos em, empezar a preguntarnos cuáles serían las otras opciones, cómo podría manejar esta situación que, que todos eh, reconocemos y afirmamos es difícil, es una experiencia difícil. Eh, pero ¿de dónde conseguimos los recursos para enfrentarlo con sabiduría, con, lo mejor que tenemos dentro de nosotros, para salir bien de una situación que no se ve muy bien? Eh, creo que para empezar de familiarizarnos con lo que nos sucede, podemos empezar preguntándonos por qué es doloroso, qué es lo que sentimos o cuáles son los cuentos que nos contamos cuando quedamos solos después de una relación, cuáles son los cuentos que nos hacen sufrir, que nosotros mismos nos contamos. y cuáles son las emociones difíciles que experimentamos. Y uno, eh, creo, Em, que es muy común es de sentirnos muy solitarios, aislados y, y incompletos. Y esto viene de una tendencia que tenemos en las relaciones de poner completa importancia en una persona y de exagerar lo grande eh, que es esta relación, que es la única persona para mí. Esto es un cuento que nos contamos cuando estamos enamorados o enapegados, como necesitan pensar si sería <coughs> una designación más correcta o no.